Alors, interview Vanessa, prise. Qu'est-ce que c'est Alors. <laughs> interview Vanessa, prise 2. Alors, te presento a Vanessa, una rockabilly girl. esta de Madrid. Entonces, ¿adicto al rockabilly? Si, mucho. Lo necesito. Completamente. Completamente. es el caso es cuyen determinó esta elección. Ya me has preguntado antes. Mon corps, mon corps, les sentiments, les cœur, eh, les choses que yo amo cuando yo escuché la música. La música eh, rentré por mon corps, mon interior y, y su hija. ¿Cómo te defines? ¿Cómo tú te defines? Como una rockabilly girl. ¿Vas a muchos festivales en España, Barcelona, Europa? Sí, voy a muchísimos, cinco o seis por año en toda Europa, España, Francia, Alemania, Inglaterra. ¿Cuál es tu grupo preferido? Eh, mi cantante preferido es Darren Hagan. Tu aller dans les festivals, c'est aussi l'occasion de voir ton fiancé, euh, Jérémy, qui ne euh, vit pas en España? Jérémy, eh, mon ami, hmm. a todas las personas que yo conozco. Que Jérémy es todo lo importante en mi vida. ¿Piensas que tu podrías avoir un novio rappeur punk ou metal ou fan de Justin Bieber Est-ce que tu aurais pu avoir un copain rappeur, punk ou métalleux ou fan de Justin Bieber Non, impossible. Impossible. Je croyais que tu adorais Justin Bieber. No. <laughs> ouais, euh, si es millonario, si es millionnaire, ouais. <laughs> puedes penser. Eh, non, non. ¿Te gustaría <laughs> te ¿Te gustaría ir sobre el planeta Marte? <laughs> No. no hay ¿Por qué? ¿Por qué? No hay rock and roll, no hay cervezas y no hay amigos. Nepa rock and roll, nepa a mí, nepa beer, nepa rockabilly, nepa rien. Merci Vanessa por haber dado esta interview. Merci a toi aussi. Muchas gracias a ti también. Bon, on va, on va, on va arrêter là, non <laughs> On va arrêter les dégâts.